从世俗意义来讲，李健不是一个励志的人。他说：“我是一个生活的享乐主义者，人应该最大限度享受生活给你的一切。”这话乍一听，就像是一个废物的辩解。为了享乐，他在水木年华巅峰时退出。当水木年华参加各种大型晚会时，李健住进了北京郊区的四合院。那年彩铃行业蓬勃发展。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 彩铃那么火，你为啥不写点迎合市场的？以你的才华，写点小情小爱的歌，很容易就红了。李健不以为意，他认为人可以为了崇高理想而卑微的活着。那时候，李健生活艰难，但偶尔可以叫上一群志同道合的朋友，一起到田边唱歌。很多年后，李健回忆起这段往事，说没有觉得有多寂寞。 恰恰安于那种寂寞，做了很多积累，这种积累给了他翻红的机会。虽然这种机会他好几次都放弃了。二零一零年，王菲空灵的歌声在央视一号演播大厅响起，她淡出歌坛五年，时隔十二年再登春晚，以一首传奇回归视野。大家沉浸在王菲回归的喜悦中，一时没反应过来，这个原唱曲作者李健。 到底是谁？被问起为什么选这首歌，王菲只有一个理由：实在太好听了。传奇走红，也让李健和央视春晚结下了不解之缘。二零一一年，他和萧敬腾、方大同一起唱了四首歌。二零一三年，与孙俪合唱原创《风吹麦浪》。尽管如此，李健依旧不疼不痒，歌红人不红。坊间说。 他是一个王菲、春晚都没能捧红的奇男子，这倒不是见鬼了，完全是他咎由自取。他认为，创作者学会拒绝是一种保护，与其参与社交，不如多写首歌。二零一五年，洪涛三顾茅庐，李健被他的真诚打动，参加了《我是歌手》第三季的录制，这才获得了真正意义上的翻红。 李健打破了《我是歌手》高音至上的格局，就像一股清流涌入湖南卫视的演播厅。歌声响起，瞬间操控了观众的情绪，大家感动的猝不及防。在后面的节目中，李健的表现都非常出色，成为了夺冠热门。只是让人没想到的是，他好像没有想要拿冠军的意思。这个节目，他参加了两次。 两次都进了总决赛。二零一五年冠军是韩红，在总决赛上，韩红邀请的帮唱嘉宾是歌王陈奕迅，而李健邀请了演员吴秀波。二零一七年冠军是林忆莲，在总决赛上，林忆莲邀请的帮唱嘉宾是天后张惠妹，而李健邀请了岳云鹏。他完全没把比赛的结果放在心上，就是来玩的。 所以网友调侃他说：“为了不拿歌王，李健真是处心积虑啊！很多歌手参加比赛都喜欢说来玩的，但李健的玩，和这些人有着本质区别。而李健完全在表演同一种风格民谣，这是比赛的大忌。李健的玩，背负着一种使命感。他说：‘我期待翻唱内地的一些十分优异却不被人们熟知的作品。’” 钟立风的今天是你的生日，妈妈。万晓利的陀螺，许飞的给父亲的散文诗，刘景泽的十点半的地铁。别人想靠比赛，让事业迎来第二春，李健还在过冬，却想让民谣界感受一次春风。不小心走红后，一般人都是拼命接通告，再添一把柴火，抓住春天的小尾巴。李健偏不，广告代言、商演汹涌而至。 金钱、名利试图裹挟着他偏离自己的轨道，他非常敏感，似乎意识到走红即将影响到他的生活。这时，他逃了。李健不在乎物质，就如同当年放弃名利地位，选择单飞、蜗居郊区一样。因为不喜欢白酒，他放弃了白酒厂的百万邀歌，拒绝一个演出的理由，可以是那天下午刚好去健身。 因为享受生活是他的头等大事，在爱情上，他亦是如此，追求精神上的门当户对。李健和妻子没买房，一直租房住，两人注重精神富有，着迷于生活中平淡的美好。李健的老婆叫孟小贝，爱称是小贝壳。二零一五年，李健在北京开演唱会，唱到一往情深的恋人时。 屏幕里出现了两人的合影，这是李健首次公开小贝壳的照片。十岁那年，李健第一次遇见了五岁的小贝壳，在父辈的一个婚礼上再次遇见时，李健喜欢上了这个像俄罗斯姑娘的女孩。后来李健保送清华，李健就帮小女孩补习数学，没想到最后小女孩也去了清华，一路读到博士。他们在一起后。 李健经历了成名与暗淡，在那段物质匮乏的岁月里，小贝壳一直默默陪伴在他身边。传奇就是李健为他而做的歌，只是因为在人群中多看了你一眼，再也不能忘记你容颜。不仅如此，李健在每张专辑里都暗含着对他的表白。有人问他：“您能说一件您和您爱人之间最浪漫的事吗？” 李健顿了一下，说：“最浪漫的事情是，他一直在我的歌声中。写《恋人》时，李健说，写这首歌的时候已经是后半夜了，用尽所有的情感专注于他。我的小贝壳被感动的一塌糊涂，可不知为什么，脑海里总浮现天鹅的形象。后来才听说，一对天鹅中如果有一只死去，另一只也会随之而去。” 在凌晨两点唱着我的生活不能没有你，而小鸟睡在我身旁里的这只小鸟，也是小贝壳。传言中，小贝壳是一个很漂亮的女子，被星探多次搭讪。高晓松也说，他老婆是我见过最美的女人。这种美，不一定是世俗意义上的外貌出众，能把生活中柴米油盐过成琴棋书画，何尝不是美的具体表现呢？ 他善茶道，懂咖啡，爱摄影，心存美好。与李健的来去之间，都是零星的爱情。看完孟小贝的微博，大家只有一个感受：神仙爱情啊！内心却无法泛起一丝妒忌之心，因为你会觉得我不配。网友总结了成为李健老婆的要求：你要会泡茶、养花、煮咖啡、懂摄影。 要会弹琴画画，还要厨艺好，要会翻译叶芝的诗，做牛排、番茄面、地中海沙拉。要知道玻璃蜥蜴不是蛇，要知道怎么做出清香晶莹最好吃的白米粽，还要成为清华的博士。在路上被星探搭讪，最重要的是，你还要在五岁的时候遇见他。小贝壳的微博曝光后，网友们蜂拥而至，平静被打破。 这个微博就没再更新过了，两人的爱情再度退出大众视野，其实也在预料之内。他们的爱情就像是桃花源一样，世间多纷扰，所以细心保护每个见过的人，无不被他的细水长流所感动。不发微博后，小贝壳依旧继续喝咖啡、旅游、四处浪漫，而在那座桃花源里，李健真正做到了我一生都在度蜜月。 转眼间，二十年过去了，李健的魅力只增不减，没有一丝中年男子的油腻，气质出众，温润如玉。他的生活如同他的歌声一样，能让人瞬间安静下来，并永远一副不紧不慢、不赶时间的样子。他蔑视岁月，岁月也懒得理他，直接走了，什么痕迹也没留下，更别奢望改变他什么。 后来，高晓松说：“我们身边的这一波人都不是当初的模样了，只有李健还是当年那个李健。”你喜欢李健吗？对了，也别忘了订阅我的频道哦。我们下期见。